araw naman po sa inyo lahat. This is Mr. Wasan Sabi, Sack Day with a big smile. So ngayon, tatry natin tong super spicy ngayon. Kaya natin kung talaga maanghang siya. So hindi natin pinapangako maubos natin. Try lang natin, no? Subukan natin, mukbang natin to. Pero lang kaya natin, no? Subok lang, no? Pagka saan yung anghang na kaya natin. Super spicy. Ayan. So, start your day lagi with a big smile. God bless. Don Pelto Peltuats. Eto na, eto na! Mm. Itong super spicy, no? Natin ang hang talaga siya. So, this is the once again nasasabing, Secretary with a big smile. Try lang natin. Try natin busin. So, yan ang spicy. Lagyan natin ng nilang itlog. Ayan, itlog. Clear na siya. Pinatakulan natin. Tamang takip. Ito natin kumulo siya. So ayan, nasa na siya. Try natin yung super spicy na to. Kung kakayanin natin. So ayan, kumukulo na. Very good. Hinaan na natin ang foy. Kumukulo na kasi. Tapos nalagyan din ng etlog. Ayan, nalagyan natin ng one egg para mas masarap. Diba? Diba? Tapos yung panghalo natin. So, ayan, tumukulo. Lalagyan na natin ang super, super hot. Ayan na po. Plus yung super spicy. Ayan, ang super spicy. Wow. Wow, amoy pa lang. Grabe. Natin. Ayan ang spicy. Namula na siya ang... So, ayan na po. Tumutulo ang spicy natin. At patay na natin. So, wait lang. Later. So, ito na po yung super spicy natin. Ah, ang hanga. Grabe. Super spicy talaga siya. Ayan, oh. 발시 그라데나타 예 고타요 아우 와 Ayan, namatay ilaw, sobrang init. Hmm. Nangyari. Ito na tayo ng ilaw kasi may init. Hmm. Hmm. Mmm. Spicy noodles. Ito pa, panlaban sa lahat. Hmm. Ah. Grabe na to. Uh. Spicy. Ah, Gabriel. Au. Au. Super spicy. Legal. yung labi ko. Apekto na. Tingnan natin sa bawo. chạy bài Mmm, yummy talaga. Oh. Mmm, yum yum yum. na pa. Konti na lang. Ah. Un sipon. Rabeh. Ah. Mm. Yung sipon. Oh. Ah. Ayan. Yung sipon. Labangan sa mm. Nagula na yung labi ko. Hindi na yan. Hmm. Almost done. Hmm. maubos natin ito lahat. Mga titira. malinis na ubos. Whew. Try nyo ang super spicy na noodles para maramdaman nyo kung gaano kainit. So, hindi ka pa subscribe like, and share this uh, video for more update from my channel. This is Mr. Basang nagsasabing maraming salamat sa inyong panonood sa super spicy mukbang ni Mr. Once again. Ala, ah, nabusog pa ako. Grabe na to.